是我，我不如皮卡丘。 ために旅立ってシェルチャーウラリオンと戦うには奴同様我々も子供とウェブダイブする必要があるグラディオンは俺様方ですもうウェブダイブする子供も選んだ待っていろよグラディオン今度は俺様が相手だぜ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 大丈夫葵ちゃんうんどうなっちゃったのかなこんなの初めて何が起きたんだああ何なの見ろ砂の中を

内でトラブル発生どんどん拡大していますまたデリトロスか場所はどこだ特定できません大変です海の生物の異常行動が次々に報告されています何か異変が起きたようです何父さんおじいちゃんこの魚が急に凶暴化したというんじゃなこれもマジカルゲートの異常と関係があるのでしょうか まだわからんケントすぐ戻ってくるよおじいちゃん見てここを噛まれたの、一体どういうことなんでしょう詳しいことはこの魚を調べてみなければわかるまいグラディオンやっぱりデルトロスがその通りだケントだが侵略エリアの場所がどこか特定できないんだカロンをマジカルステーションまでよこしてくれないか、うん 海洋科学研究所の桜庭博士に見てもらおう桜庭博士マジカルゲートに閉じ込められたコジ君のお父さんよそっか父さんこれ俺が持ってくよ 君はお父さんとこの研究所で暮らしていたのね何か用かわ俺結城健人って言いますアリス川葵です調べてほしいものがあるんです桜庭博士 生魚の鱗で何かわかるんですか鱗は人間の皮膚みたいなものだからなところでワールドリンク管理局では行方不明になった子供たちの消息がまだつかめないのかねええ何でもかんでもコンピューターにばかり頼っているからこんなことになったんだそうは思わないかねでもコンピューターのおかげでいろいろなことができるようになったじゃないですか人のやれないことやうんと時間のかかることが コンピューターを使えば簡単にできるし工事も同じようなことを言っていたなだが忘れてはいけない人がコンピューターに使われるようなことがないようにな君たちも工事のことはよく知っているんだな友達だから一体どうしているのか私が研究ばかりに夢中になっていて構ってやれなかった罰かもしれないとこの頃では思っている 何も変わったところはないようだがそんな絶対に何かあるはずだよ、うん、あれは海水のデータをモニターしてあるんだかなり前のものだが私が使うただ一つのコンピューターさ使っていいですか <laughs> どうだグラニオン思い知るこのシャークオンの力をなお前がもたもたしているうちに このエリアは完全に俺様が支配してやるお前の始末はその後でゆっくりつけてやるぜ1分ごとに各地の海水成分の変化をグラフにして出すわ。成分自体に普段と違ったところはないようだ温度変化は 温度変化ねこれも特別な変化はないわねあおかしいな成分にも温度にも変わったところがないとなると振動はどうだね振動イルカやシャチは音波を出して互いに通信し合っている音波が出ているなら振動があるはずだなるほど この時間帯だけ異常に乱れているグラフを重ねてみるわね一致した魚が凶暴化した時間とぴったりよ実験してみよう音波の再生はできるかねええ私たちの耳にも聞こえるように再生するわ 安心したよ君たちは完全にコンピューターを自分のものにしているんだな、うん、これではっきりしたぞ魚たちが凶暴化した原因はこの音波だグラディオンから連絡がないなら俺たちでやるしかない この海音波が海の生物たちに影響を与えたのは間違いないお手柄だぞ2人とも <laughs> まあねあら私だって協力したのよそそうだっけまあ <laughs> 早速海音波を無力化する方法を考えましょう私でお役に立てるなら何でもやりますありがたいあなたの協力があればきっと何かいい方法が思いつくはずだ、うん、ただいまは危険な ください桜庭博士、うん、少し休まれたらいかがですかおやもうこんな時間かあまり無理をなさると体を壊してしまいますよ分かっているんですがこの異変を解決すれば工事が帰ってくるような気がして。 お気持ちはわかりますよあれはグッピーですよ小さい頃工事に一番初めに買ってやった熱帯魚です熱帯魚はグッピーに始まってグッピーに終わると言われているんですほう工事が帰ってきたらもう一度初めからやり直すつもりです昔のように2人で熱帯魚を増やしていく考えてみればあの頃が一番 楽しかったいや締めっぽくなりましたなご心配なくこの計算式を解いたら休みますからこれはそう例の体温波のグラフだ このディスクには桜庭博士が開発した海音波を無力化するデータが入っている博士が持っているのが音波増幅装置だシミュレーションを見せてやろう海音波にデータに入っている音波を重ねると海音波と同調して無力化させるんだじゃあこれで解決ねところが一つ問題があるんじゃよ問題 このデータを増幅装置に入れて海底に設置しなければ効果は発揮されないその作業の最中に潜水艇が襲われる危険があるだがやらなければならない私と桜庭博士でやる潜水艇の準備ができ次第出発だ君たちは引き続きマジカルゲートの監視を続けてくれはい 海底まであと150メートル目標地点を確認ゆっくり降下します慎重にやるんだどうしたんだまだかグラディオン しまったあれでは十分な効果は得られないアームや2本とも得られました失敗かケント分かったピョコすまなかった検索に時間がかかってしまった Arrivederci! Grazie! レブナイトシャークを気をつけろケント手強いぞ分かってないウェブチェンジグラディオンファイト 待ちかねたぞグラディオン今日こそお前の最後だフらえアクアコルネよけろグラディオン だがいつまで持つかなシャークオンのアクアトルネードはエネルギーを充填するのに時間がかかるよしそこを狙うんだ武器選択ブランブレードシャークオンの中に生命反応があるピョコなんだって工事工事じゃないか なんでこんなことをコージ君のお父さんは今危険な目に遭ってるんだそれなのにケント今の彼は君の知っている彼ではないデリトロスに洗脳されているのだなんだってだだけど彼を救うにはシャーク王を倒すしかないんだグランブレードで元のデータに戻せば彼も解放されるええー わ取るよ。 帰ってきてくれたなでもパパ俺どうしてたんだろうなんだか悪い夢でも見てたみたいな気がするんだけどそうだよ悪い夢だったんだデリトロスめ俺の友達まで巻き込んでけどどんな手を使ってこようとも俺は負けないグラディオンと一緒に戦い続けるぞ己グラディオン今度は私が相手だ グリフィオンが貴様を消滅させてやる ばいいのにななんて思ってたら本当に羽が生えて飛んでっちゃったラッキーじゃなくてこれもデリトロスの仕業だなよしマジカルゲートへって端末まで飛んでっちゃったらプラグヒットできないよどうしよう次回「電脳冒険記ウェブダイバーハネパニックグリフィオン」にプラス H!